今天要来跟大家介绍的是 j o i n Cloud 如何透过网页版进行操作。第一步，请确认您的企业 ID。企业 ID 可以在产品附赠的操作说明书、企业识别码的栏位中找到，也可以在 JSC 产品内部找到，可于两处查看。 确认 ID 之后，请开启九德电子官网，在首页选取 Join System，点选之后进入以下画面，滚轮下滑找到网页监控，或可以点选按钮快速跳转。接着点选开始使用，点选后进入以下画面，输入前面确认的企业 ID，接下来是账号的部分。若您是第一次使用的管理者，可以直接重复输入企业 ID，接着输入您的密码，预设密码为六个零。 输入完毕，确认后请按登录。进入系统后，可以选择左侧六个选项，点选第一个主控台，再点选右边的橘色创建按钮。从弹出的视窗中，可以选择已完成连接设定的传感器，并可以制定想要的显示名称。点选确认后，就可以在主控台清楚看到即时的侦测资讯。此时若再次点选，则会进入该装置的历史数据画面。点选右上角时间范围，从弹出的视窗中可以调整想要的时间范围。 或是资料时间间隔等等，若点选绿色的 CSV、PDF 按钮，则会直接下载历史数据档案。接着我们点到左边装置管理的部分，里面可以看到已连接系统的各个装置，点选即可调整手动、自动 relay 控制。与手动选项中也可即时操作 relay 开关点。再来是邮件管理的部分，可以在右上角输入常用的信箱，输入完后按下创建，系统在相关警报发生时会发送即时信件至您输入的信箱内。 接着是人员管理，这里点击右上角的橘色创建，从弹出的视窗中可以输入想要的登录账号密码，输入完成后就可以提供给相关的管理人员。从刚才的登录画面中输入企业 ID 及刚刚创建的账号密码就可以登录喽。在其他设定的部分，则可以选择想要的警报提示设定；而在最后账号管理的部分，则可以看到账号的详细资料、系统的运行状态、截止日期等等。以上就是 JoinCloud 网页版操作教学。 有任何问题，欢迎留言，也欢迎来电及时下群。我们下次再见喽。